me llena de sentimiento, chimba, la gente que está acá. Hay una persona, parcero, la anterior está de nosotros, El estudio, no puedo continuar. Macho, chimba que está acá. ¡Eh, los parceros del altar! ¡Para chimba el concierto de ayer! Esperamos que cayera un poquito más de gente. Macho. Tenemos que apoyar, tenemos que apoyar la escena. adversário.